الشخص اللي بيصلي عليها قهر يا ولدي حبيبي هاي هاي عمري يا ابويا ولدي حبيبي يا ولي عديان ويجي هاي يا عمري يا والفيع يا ابويا اللي عيبك في الطاوله ما صرنا يقول الله وانا زيها يا الباب نخضرها يا عشقية يا بويا الباب نخضر فيه ليلة واختيها يا ربي حبيبي والفيقة يا بويا انا طويله سلاح يا بويا الوديعة يا ابويا وزي وزينة وطبع لك هميل في الطريق يا ربيعة حبيبي يا وديعة خاطر صحاب رزيو ابويا هاي ودي يا حبيبي يا ابويا هاي وعلى طريق الصحراء قطعنا الفنواي حبيبي ودي يا ابويا يبغي يبغيني على شدابي زوهان العين لو الصحة يا مشيت حبيبي وعمرها وعليه يا رب يكتب ويعظم